Bass boom boom goes bass boom ba ba ba ba boom boom ba ba ba boom boom bass goes boom Elektrische Musik, Technologie. パリ、ニューヨーク、ボン、ナポリ、ベニス、ダブリン、マドリード、バルセロナ。 エレクク・クトシージテノギ、ロンドンパリニューヨークボンナポリベニスダブリンマドリードバルセロナ。 ナリベニスダブリンマドリードバルセロナエレクト t r i s c h e Musik, ロンドンパリニューヨークゴンナポリベニスダブリンマドリードバルセロナエレクト t r i s c h e Musik, ロンドンパリニューヨークゴンナポリベニスダブリンマドリードバルセロナエレクト t r i s c h e Musik,